उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध आईएएस बी चंद्रकला द्वारा सीबीआई से यह कहा गया है कि उसके पास नेताओं की फ़ोन आते थे और कहते थे काम दे दो और आंखें बंद रखो उसका यह भी कहना है कि इन्हीं नेताओं और अफसरों के कारण उन्होंने खनन घोटाले में जो काम सामने आ रहे हैं वो किए हैं उल्लेखनीय है कि 2008 की आई एस बी चंद्रकला इन दिनों सीबीआई के घेरे में हैं और जब उनसे खनन घोटाले को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि सफ़ेद पोष नेताओं और अफसरों के इशारे पर उन्होंने ये पट्टे दिए हैं और कहा जाता था कि पट्टे अलाट कर दो और अपनी आंखें मूंद लो हालांकि सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है उन्होंने यह भी कहा कि पट्टे दिलाने में तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुख्य भूमिका रहती थी इसके अलावा एक अन्य अधिकारी की भी जांच की जा रही है जो ऊपर से मिले आदेशों पर अमल करवाते थे सूत्रों का यह भी कहना है कि जो चंद्रकला के पास आय से अधिक संपत्ति मिली है उसको लेकर भी उनके खिलाफ जांच की जा रही है कुल मिलाकर यह पूरा मामला